Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een klinkersteek maken. Dat is ehm, drie stokjes eigenlijk en eh, gewoon groepjes van drie. Maar die haak je wel, die haak je wel gewoon door. En de andere toer zijn vaste. dit zijn gewoon vaste. En daar maak je weer drie losse, vaste, drie losse. Je kan dit... Eh, heel makkelijk maken met eh, restjes wol, omdat je toch eh, van kleur kan veranderen. Dit is een strandtas. Ehm, kijk, hier heb je ook eh, een paar toeren met alleen maar vaste. En ja, om de strandtas te sluiten heb ik er een, gewoon een leuk koord aan gemaakt. Omdat het best wel een makkelijke steek is, dacht ik van nou een klein project is eh, gewoon ook eh, makkelijk om te maken. Een eh, telefoonhoesje wordt dit. Wil je dit telefoonhoesje maken, dan zet je 24 losse steken op. Als je die losse steek hebt opgezet, dan sluit je de ring. En dan maak je de eerste toer met alleen stokjes en de tweede toer daar ben ik nu aan het uitleggen dus eigenlijk maar twee toeren het zijn stokjes en vaste en losse en nu gaan we gewoon verder met eh, de vaste nou, je begint dus met een toer eerst lossen dan sluit je de ring dan zet je de 25 stokjes op en dan sluit je die stokjes en dan ga je met vaste en losse verder we gaan nu even dit hoesje verder maken drie losse gedaan weer een vaste drie losse en een vaste zet je gewoon hier tussen je hoeft niet uh, in het veetje of zo te kijken 1 2 3 je slaat er 3 over en je zet er 1 vaste tussen de stokjes drie losse, 1 vaste tussen de stokjes, drie losse, en je slaat drie stokjes over en je gaat precies tussen een vaste, drie losse, en dan ga je weer met een ander kleurtje verder je sluit hem bij die vaste en omdat je met een ander kleurtje verder gaat laat je er twee op ehm, twee lusjes op je naald staan en dan gaan we nu weer verder met een ander kleurtje En omdat we stokjes gaan maken, moet je eerst drie lossen maken. Is dit het eerste stokje van de toer. En dan gaan we nu alleen nog maar stokjes maken. 3 En je gaat gewoon door hè, met de stokjes. Je hoeft niet eh, een los of zo er tussendoor te doen. Je pakt gewoon weer je ritme van drie stokjes en weer drie stokjes het enige wat je hoeft te doen is even tot 3 te tellen en verder kan je gewoon lekker door haken en je hebt toch een speels effect door de kleurtjes dan zijn we bij de laatste en omdat dit als stokje telt gaan we nu twee stokjes hierin maken en dan sluit je de toer hier bovenaan. met een vaste en dan gaan we nu weer een ander kleurtje pakken pakken we een kleurtje wat we nog hebben dan zetten we hier dus een vaste in dus je gaat eerst erdoor je pakt de kleur en je zet een vaste dan ga je weer 1 2 3 lossen je zet weer hier die vaste in en je pakt weer drie losse en je zet weer om de drie stokjes een vaste 1 2 3 losse 1 vaste 3 losse vasten vaste. Je kan ook even kijken hoe het een beetje staat, hè? hoe je komt met je telefoon. Nou, we moeten denk ik nog wel een paar toeren om de telefoon even helemaal eh, te bedekken. drie losse, één vaste, drie losse, en we sluiten de toer hier. en we laten eigenlijk twee eh, lusjes op de naald omdat we nu van kleur verwisselen dus we kijken even nog naar een eh, nieuw kleurtje en dan sluiten we de toer en omdat we nu weer stokjes gaan maken gaan we nu 1 2 3 lossen drie stokjes maken 1 2 3 en we gaan gewoon verder met drie stokjes tellen 1 2 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, deze dus als stokje telt zet je er hier 2 tussen twee. en dan sluit je de toer weer hier bovenaan en dan laat je even twee lussen op je naald staan want dan begin je weer met een nieuw kleurtje dan zet je hier even een vaste in. En je pakt weer drie losse. En je gaat weer verder. Je slaat drie stokjes over en je pakt weer een vaste. En weer drie lossen. en zo maak je het helemaal af net zolang tot je eigenlijk je hoesje van je telefoon helemaal tot de bovenkant klaar hebt dan kan je gewoon afhechten de onderkant naar je netjes dicht je kan er nog een mooi sierrandje om maken maar dit is dus de opengewerkte klinkensteek. ik eh, hoop dat je ehm, dat dit duidelijk is geweest ik hoop ook dat je uh, jezelf abonneert op dit eh, youtube kanaal